O papagano obedece ao seu senhor. O papagano obedece ao seu senhor. O papagano infantil a vida inteira gosta da brincadeira do seu mestre mandou. O papagano obedece ao seu senhor. O papagano meu senhor. O papagano infantil a vida inteira gosta da brincadeira do seu mestre mandou. Seu mestre mandou, o papagano obedeceu. Seu mestre mestre mandou sempre disse nunca diz não Seu mestre não se esquece Seu mestre sempre investe Seu mestre enriquece Enriquece Seu mestre Seu mestre mandou o Papagano adorou, seu mestre divulgou, o Papagano já comprou. Em quem mestre adotou, o Papagano já votou. Seu mestre, seu mestre, nunca esquece, não se esquece. Seu mestre, seu mestre, sempre investe, sempre investe. Seu mestre, enriquece Seu mestre Seu mestre O papagaio não obedeceu O papagaio não elegeu O papagaio não aceitou O papagaio não já comprou Enriquece Enriquece Enriquece Seu mestre enriquece.